į jūros platybę ir laiko nėra suprast, ko tu nori ir ką tu jauti nukeltai rytoj negalėjai Ir vėl tau reikėjo manęs Diena, kai pateka saulė O aš tik norėjau paklaust Kaip tau mano pasaulyje diena Mes gulėm žoliai Užmiršę, kad naktį Gaudė žaibai Aš vėl paklausiu atlikęs atsakė Tau laikas išdrįst Ir vėl tau reikėjo manęs Diena kaip pateka savo kaip tau mano pasaulis. Kodėl tau reikėjo manęs diena, kai patenka saulė, o aš tik norėjau paklaust, kaip tau mano pasaulyje.